mana mana shu xonada hozir tikali ishlab olamiz mana shu xona mana ag'ida zapov haftada yuragim xushbo'yingiz kechga tartibimiz boshliqda ish qilib bahorani faqat baxtli bo'lishga xohlayman Essiz yosh qiz, nafsiga sog'ib chiqa olmagan yosh kelin rasman kameralari bilan, isboti bilan, video rasmlar bilan qo'lga tushib qoldi. Albatta, video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib, bilib olasizlar. Bunday iflos insonlarni yaxshilab tarbiya qilish kerak deganlar bo'lsa, ushbu videoda like bosib, maksimal darajasida tarqatishi mumkin. Va albatta, video davomida hamma fikringizni, izohingizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Chunki xiyonat qilgan qiz ham, un bilan billa xiyonatida aralashgan erkak ham va albatta kuyov bola ham ushbu kommentariyalarni o'qib chiqadi. Bemalol fikrlaringizni primoy o'zlariga yozishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aziz yurtdoshlar, yana bitta kichkina iltimosim bor. Kimda-kim bu kanalda mehmon bo'lib, agar haligacha obuna tugmasi qizil rangda turgan bo'lsa, iltimos obuna bo'lib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi, insondan insonga faqatgina yaxshilik qoladi. Demak, videoni boshlaymiz, marhamat. oxir oqibat mana hozir YouTubedan najot oxirgi najot kerakli tashkilotlarga kerakli joyga yetib borishi uchun qo'llab quvvatlaysiz degan umiddamiz bular ham mana shu maqsadda kelib o'tirishibdi hozir mana e, bo'lgan voqeani o'zlaridan eshitib olishimiz mumkin o'zi sanashtirib boshlayvering assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat mirziyoyev romanovich man sizga murojaatim man karimova barno bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil tug'ilganman toshkent shahrida olmazor tumanida ikkita farzandim bor bir ming to'qqiz yuz bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yil bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yil ikkita o'g'lim ikkinchi o'g'limni sakson sakkizinchi yil o'g'limni ikki ming o'n birinchi yili sentyabr oyida uylantirdik yunusobod tumanidan iroda o'tkurova degan qizga to'ylari bo'lib o'tdi shunda bu kelin toshkent pediatriya institutida o'qirdi uchinchi kurs kurs talaba edi biz e, o'zimizni anaqaga kirganda hech o'zimizni nima qilib o'zimni oyligimdan e, nimalarni to'lab kontraktlarni kontraktlarni to'lab o'qish xarajatlarini bitqizdik shu bitqizguncha ikkita farzandli bo'ldi ikkita farzandiga ham o'qishga ertalab ketib endi kech payt qaytardi man o'zim tarbiyamga olgandim e, uyga bir yanka chaqirib bolaga yanka qaragan yanka qaragan shu tarzda bitirdi bitirgandan keyin uyda ozgina muddat o'tirgandan keyin man ishlashim kerak deb qarg'asha qilgandan keyin biza maslahatlashib shu kosmetolog sohasini tanladi kosmetolog qilib ishga kirgizdik ochib berdik farz yoki kosmetologiya ochib berdik ochib mhm. berdik xususiy qilib mhm. qarz havola qilib qirq millioncha ishlatib shu butun anaqa kerakli narsalarni hamma nimalarni anjomlarni olib berdik bular Э, xolalarini qizini chaqirishib e, ular kosmetologlar ulardan o'rganaman deb birga ishlashni boshlashdi man endi boshidan hammasi qonuniy bo'lsin noqonuniy ish baribir bo'lmaydi deb ulardan talab qilishni boshladim buxgalter olib berdim o'zim kontrol qilishni boshladim ularni lekin boshqacha qadam boshlashni sezdim butun anaqalar klientlari shikoyat qilishdi yuzim ishib ketyapti noto'g'ri anaqa qilib qo'yishdi deb keyin o'zligisi ham kosmetologiya bo'yicha ularni tajribasi yo'q yo'q yo'q yo'q o'zlarini ham qadam boshlari boshqacha bo'ldi taksilarda ketib kelib xullas aytgan vaqtda bu men mana shunaqalar bo'ldi keyin biza to'xtatdik bu ishni mhm. uyda o'tirib o'tirib bolalarni tarbiyasiga qaray qolsin deb ha ochib bergan ishxonani kosmetologini yopib uyga uyga olib bordik shunda bular hamma kosmetologiya anjomlarini sotib shu xolasini qizi bilan yo'q qilib yuborishdi mhm. umuman yopib yubordik buni mayli oila buzilmasin dedik uyga olib kelib e, uy uyda endi bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullansin dedik shunda uchinchi farzandliga homilador bo'ldi shunda bir kuni biza ikki qavatli uyda turamiz kechki payt o'g'lim telefonni olib chiqib smsda begina erkaklardan kelgan smslarni ko'rsatdi mhm. sizni sog'indim uyga kirg'izasizmi qachon uchrashamiz mana shunaqalar degan keliningizni telefonida ha mhm. smslarni keyin biza jahlimiz chiqdida shu bilan yana uyiga xo'jayinim anaqa qilib uyga olib borib tashladilar shu mana bolalarni uyga olib borib qo'ydik bular hammasini bularni nima qilganimizda o'tda bu bolani smslarni ochib murojaat qildik rubdlarga kelishdi hammasini tan olishdi ota onalarini chaqirsak kelishmadi ikkita ukasini yuborib hammasini tan olib hammasi e, bo'yniga oldi yurgani shu gaplashgani shunaqalarni keyin bolalarni biza ko'rgani borsak ko'rsatishmadi otalari tajik o'tkazdilar ikkina bolani uchinchi nima yo'q uchinchi hali tug'ilmagan homiladorida ha ikkita farzandda ko'rsatmadi endi agar qizim bilan yarashsa ko'rsataman deb keyin biza majbur bo'ldik maslahatlashibdi keyin biza uyga olib kelib o'g'lim katta turdi birga turishmadi biza kechirdik mayli uchinchi bolasiga ham homilador bolalar navralarimiz ko'chada qolmasin deb kechirdik shu bilan uyda yashadi lekin man baribir sezardim qilardim bu nojo'yi harakatlarni bolalarga judayam yomon munosabatda bo'lishini hattoki katta nabirani man logopedga olib borib davolatdim duduqlanib duduqlanib gapirardi judayam anaqa holatga tushdi asabiy holatga dek mana logopedlarda davolattirdim ho'p mana endi savol sizlarga ana aytinglarchi oyingizlar bilan yashash xohlaysizlarmi dadangizlar bilanmi Adam bilan birga. Adangizlar bilan birga. Nimaga oyingizlar bilan yashashni xohlamaysizlar? Ko'proq ko'p urardilar, xonaga qana qo'yardilar. Oyingizlarmi? Nimaga? To'polon qilganmisizlar, aytganda qilmaganmisizlar, nima qilgansizlar? Bu narsa sindirganmisizlar? Yo'q. Shunchaki kaltaklanganmisizlar? Shunchaki urganmilar, qamoq qo'yganmilar? kim bilan yashash xohlaysizlar hozir qaranglar mana hozir qulayligi tomondan ham kelaylik kim mehribonroq sizlarga sizlar uchun kim bilan yashash yaxshi xohlaysizlarmi mana hozir sizlarni oyingizlarga anavi qilishmoqchi mana hujjatlar bor mana dokumentlar bor oyingizlar bilan yashashlaringiz to'g'risida hujjatlar bor agar yashash xohlamasangizlar oyingizlar bilan sizlarni kaltaklaydigan bo'lsa uradigan bo'lsa aytinglar mana hozir man dadam bilan buvim bilan bobom bilan yashashni xohlayman bizlarga yordam beringlar deb aytinglar mana shu joyda rostdan shuni xohlasanglar yoki kaltak yeb yuraman shu onam bilan yashab deydigan bo'lsangiz bo'ldi qo'yaveringlar gapirish shart emas o'g'il bola bo'lib mana shu joyda gapni kesadigan vaqt keldida hozir tanlash mm-hmm. sizlardada sizlar hal qilasizlar bu narsani mana bu hujjat dokument degan narsa bir tiyin agar sizlar xohlamasangizlar oyingizlar bilan yashashni lekin bu hujjat sizlarga qarshi hozir sizlarni majburlab shu oyingizlar bilan yashatib qo'ymoqchi qarshi chiqasizlarmi bu narsaga oy oyim bilan yashamayman man dadam bilan yashashni xohlayman tamom kerak emas menga boshqa narsa deb aytinglarchi mana shu yerga ana shu narsa inobatga olinadi oxirgi gapda sehrgar paydo bo'lib qoldi deylik mana hozir tasavvur qiling multfilmda ko'rgansiz mm. sehrgar paydo bo'lib qoldi deylik mana senga ikkita uy bittasida oying yashaydi bittasida dadang yashaydi mana shunday barmog'imni shirqillataman xohlagan odam bilan yashab qolasan kim bilan yashashni xohlaysan desa nimadir deysiz aldamman dedim adangizda dordingiz bu gapni aytishga majbur qilgan odam bormi sizni yo yo'qmi kimdir majbur qildimi yo'q yo'q a yo'q oyizga olib borib qo'yaversinlarmi sizlarni bo'lmasa mana shu hujjatda mana shu dokument borku mana shu dokument sizlarni taqdirlarini hal qilmoqchi hozir oyizga olib borib qo'ysinmi shu sizlarni yo'q dadangiz bilan xohlaysizda yashashni bo'ldi bu menga 1 tiyinga qimmat deb ayting bo'lmasa mana shu qog'oz menga 1 tiyinga qimmat man dadam bilan yashayman meni hech kim majbur qila olmaydi deb ayting ayting shu narsani qo'rqmang hayot sizniki ayting shu gapni ayting bo'ldi ketasiz uyingizga dadangiz yoniga yugurib borasiz ayting manga qog'oz 1 tiyinga qimmat man dadam bilan yashamoqchiman deng manga qog'oz 1 tiyinga qimmat man man adam bilan yashamoqchiman mepchilik nima qilasan aytib qo'y kim kelmasin yoningga mepchilik esa davolan tepib vaqam qochib Mana deysiz. kim kelmasin yoningga kim kelmasin so'raysan kim kelmasin uyga mepchilik kelmasin mipchilardan bezor bo'lib ketgan bolalarni qarang bolalar mipchini ko'rsa qaroqchini ko'rgandek qani endi navbat sizgada siz ham katta bola bo'lib qopsiz-da. to'g'rimi Ismingiz ayting janob marta abdumalik abdumalik bek qarang kim bilan yashashni xohlaysiz adamma adangiz bilan buvingiz bilan bobongiz bilan a oyingizga borish xohlaysizmi nimaga gapirib ber urtishiladi nimaga uradilar O'zlardan o'zlar uraveradilarmi har kun oddiy o'timizda kotilar yo'rdirdilar o'ngdirdilar de o'rgatganlar adoborsiz tashlab ketganlar hmm. xonaga qamab qo'yish degan narsalar bo'lganmi o'sha narsalar sizlarni sizlarni hmm. xonaga qamab qo'yib a bo'lgan прослушкалар dalillar isbotlar bor ekanda bu narsa haqida qaranglar mana shu dokumentni, mana shu hmm. mana shu qog'oz sizlarni oyingizlar bilan yashashga majbur qilmoqchi mana shu qog'ozni nima qilgan bo'lardingiz nima qilasan qog'ozni bir tiyinga qimmat yirtib tashlagan bo'larmidi shu qog'ozni yo'q nimaga bu sizni hozir oyingiz bilan yashatmoqchi shu qog'oz yirtib tashlayman yirtib tashlayman yirtib tashlaysiz mana shu qog'oz sizni kim bilan yashashingizni hal qilishga qodirmi shu shu siz odamsiz to'g'rimi odamsiz Men noroziman oyim bilan yashashga deb ayting bo'lmasa rozimisiz otangiz bilan yashashga Adem bilan aytsammi, oying bilanmi? Adamma. Adeyiz bilan. Oyingiz bilan yashashga norozisiz. Shunaqami? Rozi emassiz, a? Pechkani jondirib tashlayman. <laughs> Pechkani jondirib tashlayman. Bolalar bezor bo'lib ketishgan, ey. noto'g'ri harakatini men sezib qoldim yana uyda o'tirib ham biz ertalab ketardik ish payt kelsak onam ham borlar 90 ga chiqqan qoyat qildilar bir kun hech gapirmasdilar ertalab chiqib ketadi kech payt keladi bolalarga shu birinchi sinfga boradigan bola yetti yoshli bola tashlab ketadi man yiqilib tushmasin deb xavotirdaman shu bilan kech payt kirib keladi hmm. ha desam man ovqat qildim pastki oshxonada shu yerda yedim degan nimada hmm. bilmayman qilmay qo'ya qolsin o'zing qila qolgin deb shikoyat qildilar hmm. keyin man ham o'zim ham sezib yuruvdim ozgina keyin anaqa ovozni eshitadigan ko'radigan moslama qo'ydirdim просто qo'yilgan uyga ha qo'ydirdim deya shunda keyin hammasi chiqib keldi ikki haftada yurak urishi boshlaydi yurak urishi boshlaydi ketadigan ish qalam o'zimdan sovish uchun ham shu ishni qilaman qilaman ayni shunaqa qo'limiz qoladigan ish qilaman o'zini innam voz kechib ketadi vaqt soati kelganda innam voz kechib ketadi mani mana shunaqa ish qilaman baholini emas qiynashingiz faqat baxtli bo'lishingiz xohlayman aytolmayman yo'q aytolmayman Jones pensar com isso que também escalaram, mas agora não é assim, Marco e Mochis, não Marco e Mochis apoiam. Jones na Sultana. Até as corporinhas na Sultana odina. Siz faqat turishni ba'zi ekanman, boshqa yo'li yo'q. Hay. Avliyaning telefon qilgan avliyadan bitta davralarni qo'ydi. Hozir og'zim quvdirdi. Vazifa qo'yaman. Ammo yotganman. Siz uchun shu ish qilaman. O'lim vaziyatda emasman qilaman. Vaqt bo'lishingizni istayman. Maydon. Maydon. Ma'otgan bilan pul yuborsam, nima muomalaga qilish bitirasizlarmi? خوردن دلمیم ماه توی آبینم نیست، ماه خوکی از این همه چی؟ داریم چهارم بزرگ کنیم؟ یهی از یه یه، داریم چهارم بزرگ کنیم emas bir nechta bolalar bilan yigitlar bilan gaplashgani shu mahallamizda sartaroshxona bor o'zidan sakkiz yosh kichkina husan degan bola bilan gaplashgani hammasi kelib chiqdi bundan keyin biz qaror e, maslahatlashib bo'lmasa ekan deb olib borib qo'ydik uyiga mhm. tanishdiz endi to'rtta beshta bola bilan gaplashgan isbotlanib turgandan mhm. keyin borib qo'ydik keyin u homilador edi uchinchi farzand ha uchinchi farzandga shunda ikkita bolani olib qolib e, uchinchi bolasi bilan uy uyga ketdi biz shundan keyin ajrimga berdik ajrimga berganimizda bu to'polon qilib mol mulklarga berishni boshladi mana shuncha vaqt o'tgan muddat vaqtida hech ham bolalarni ko'raman sog'indim degan narsani man eshitganim yo'q qancha bo'ldi bir yilu uch oy to'rt oy uch oydan beri hmm. bolalar bilan ko'rishganlari yo'q yo'q ko'rishgan ko'rishgani kelyaptimi sog'indinglar onanglarni yo'q ko'raman ham degani yo'q bu bolalar o'sha paytda juda yam anaqa qo'rquvda edi hattoki o'sha olti yosh yetti yosh bola kechasilari mm, sep qo'yardi hammasini doktorga olib chiqdim mm-hmm. ko'rsatdim hammasini davolattirdik undan keyin sud jarayonlari boshlandi mm-hmm. sudda birinchi shaharga e, nimaga berganimizda edi shaxanto'g'riga berganimizda edi saidmurodov degan sudya ko'rdilar ular hamma mana shu aytib bergan nimalarim isbot dalillari bilan yigitlarni hammasini jinoyat nima bu jazoga tortganimiz hammasiga ish ochilganlarni hammasini ko'rib turib hozir o'sha hozir bolani onasi hmm. o'sha keliningiz kim bilan yurgan bo'lsa hammasini isbot dalillari прослушkalari bor e, shu papkalarda hammasi bor hammasi bor mm, hammasi bor hozir asosiy muammo nimada hozir sizlarni qiynayotgan muammo nimada hozir hozir bizada muammo shu hamma <clears throat> ko'rsatgan nimalarimizga hech qanaqa javobini bilmayman, ko'rmayapmiz bular inobatga olinmaydi deyildi yurganlik xiyonat inobatga olinmaydi yo'q inobatga olinmaydi Ay ayollarni jinsiy e, nimasi erkinlik erkinlik deyishdi oilali ayol jinsiy erkinlikka lekin jinsiy erkinlik degan narsa bor ekan bor ekan bularga hech qanaqa inobatga olishmadi ana shuning uchun judayam sizlardan yordam so'rayman bu farzandlarni taqdiri nima bilan tugaydi bu ayol bilan topshirib bo'lmaydi bolalar yo'q bu ayol bilan u ayolni o'zida tarbiya nima bor qanaqa qilib bu farzandlarni ayolga topshiramiz nima kutadi bu kelajagi bu farzandlarimizni hozir moddaga o'tadigan bo'lsak hozir kerakli narsa eng kerakli bo'lib turgan maqsad o'zi oldiga qo'yilgan oldimizga qo'yilgan maqsad bolalarni o'z tarbiyangizga olish shunaqami onani ona tarbiyadan onalikdan mahrum qilish to'g'rimi hmm. xiyonatli isbotlangan prostitutkalar mhm. bor mhm. э, yurgan bolalar bilan hammasi bilan jarima qilingan э, sudga berilgan berilgan hammasi dokumentlarda bor hammasi isboti bor isboti bor lekin inobatga olishmayapti hamma narsaga ko'z yumadi ko'z yumishyapti inobatga olishmayapti hattoki e, prezidentimizni qarorlarini ham inobatga olishmayapti mana ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma ikkinchi aprelda chiqqan bola huquqlari kafolatlangan yana kuchaytirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida ochilgan e, e, berilgan qarorlari bunda bolalarni e, o'z xohishiga ko'ra ona ota ajrat o'tsin o'zi bilgan gapirishni bilgan bola otani onani o'zi tanlaydi tanlasin degan qaror deyishdi bu qonun bu qaror kuchga kirdi qonunga aylandi u qaror faqatgina deyishdi keyin sudda keyin yana bir yildan keyin bu kuchga kirdi bu qaror kuchga kirganda mana 2020 yil 10 martda kuchga kirdi kuchga kirganda baribir ham saidmurodov buni inobatga olmadilar hmm. saidmurodov kim sudyami sudya mana hozir qarang bolalarni o'zidan so'raymiz bolalar qaranglar ismingiz nima abdulloh abdulloh onangiz bilan yashash xohlaysizmi yoki mana shu buvingizlar bilan otangiz bilanmi buvam bilan onangiz bilan emas kim kimdir sizlarni majburladimi mana shu gapni aytishga aytasan otamlar bilan buvimlar buvamlar bilan yashayman deb aytasan dedimi kimdir yo'q o'zinglarni xohishinglar bilanmi shu gap sizchi ismingiz nima abdumalik abdumalik onangiz bilan yashashni xohlaysizmi otangiz bilanmi kim bilan buvingizlar bilanmi kimdir sizlarni urib shunaqa deb aytasan aytmasang kaltak yeysan deb aytdimi sizlarga yo'q demak buvingizlar bilan a mana ku bolalarni xohishi inobatga olinadigan bo'lsa haqiqatdan ham o'zbekiston respublikasi qonunlar bilan halol ochiqchasiga ishlaydigan davlat deb hisoblanadigan bo'lsa qonun kuchi bor bo'ladigan bo'lsa bizani davlatda sudyalar shu narsaga amal qiladigan bo'lsa mana bolalarni gapini eshitib turibmiz hammamiz bolalar kim bilan yashashi o'zlari aytib turishibdi hozir bular ham e, to'liq gapira olmadilar kamera yongandan keyin o'zi ko'pchilik odam gapira olmay qoladi bu tabiiy narsa kamera yonishidan oldin menga tushuntirib aytib berishdi bu narsani bolalar hattoki mana shu siqilganidan bolalar ko'p kalta kiyganidan, bolalarni qamab qo'yib bitta xonaga mm-hmm. o'sha joylarni aytmadingiz hozir videoda mm-hmm. bolalarni qamab qo'yib xohlagan ishlarini qilib bolalar baqir chaqir qilganlari prostitutkalarga tushib qolgan ular haqida dalil isbotlar ham bor hamma narsa bolalar shu stressga tushgan holatida, shuni oqibatidan bolalar duduqlanib qolgan. Mana mana shu bola hozir duduqlanib qolgan o'sha vaqtda. Bular logopedga olib borib, tilini kelishadigan qilib, gapira oladigan qilib, logopedda davolatishgan. Hozir ham mana davolanib kelayotgan ekan. 6-7 yoshgacha yetgan bola tegi siyib qo'yar ekan. Endi uyat bo'lsa ham aytishga majburmiz bu narsani. Kerak bo'lib turibdi shu narsa hozir. aziz yurtdoshlar video shu yergacha edi o'ylaymanki izohingizlarni kommentariyaga yozdinglar fikringlarni ham bildirib o'tdinglar obuna bo'lganlarga kattakon rahmat layk bosib qo'llab quvvatlaganlardan Alloh rozi bo'lsin deb qolaman kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar